哟，这是一朵校花，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》，今天要测验你是个选择障碍的人吗？Let's go。你搭上一辆挤满人的公车，发现眼前有个空位，请问你会让座给谁呢？一孕妇，二老人，三脚受伤的人，四生重病的人。 选择一，让座给孕妇的人，你是一个直率果断的人，不喜欢在选择时犹豫。你的想法通常很简单，对自己有明确的目标规划，并能依照计划执行。选择二，让座给老人的人，你不喜欢惹麻烦。 很容易心软，常因为顾及别人面子而答应要求，吃力不讨好。你不想纠结，却又会忍不住纠结，容易被生活困境卡住。选择三，让座给脚受伤的人。你处理事情时会瞻前顾后，考虑较周全。 通常在分析考量后做出决定，不会把内心的纠结表现出来。你给自己很大的压力，常把不开心的事藏在自己心中，在强迫自己消化这些垃圾。选择四，让座给生重病的人。你是一个心思超级细腻的人。